და კვლავ საქართველოს პოლიტიკაში ქალთა როლის გაზრდაზე დღეს რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციაზე იმსჯელეს შეხვედრაზე პოლიტიკაში გენდერული ბალანსის დაცვის ხერხები განიხილეს. კონფერენციას გენდერული დემოკრატია სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული ქალებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნები მოისმინეს რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციას პარლამენტის თავმჯდომარე დაესწრო. საჭიროა გარკვეული ზომების მიღება შესაძლოა საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ აქვე აღნიშნა ეს უნდა იყოს დროებითი ზომები. დროებითი ზომები, რომელიც მისცემს საშუალებას ჩვენ საზოგადოებას დაინახოს სიკეთე და სარგებელი იმ პროცესიდან, როდესაც მეტი ხალი იქნება ჩართული საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პარტია არის მთავარი ასპარეზი, როდესაც ხალი შედის პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, და უამრავი ხალი, ბევრი ხალი, კვალიფიციური, ძალიან ძლიერი აქტივი, რომელიც პარტიაში არის, ხელი უნდა შეუწყოთ მათ წარმოჩენას, და თუ პარტიაში 30%-ზე მეტი აქტიური ხალია, შესაბამისი ადეკვატური რაოდენობა უნდა იყოს წარმოქმნილი საარჩევნო სიებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია. კარგია, რომ რესპუბლიკელებმა ხალები აქ მთელი ქვეყნიდან ხალხთან ჩამოიყვანეს. ვისაუბრებთ იმ თემებზე და პრობლემებზე, რაც ქალებთან მიმართებაში არსებობს. დღევანდელ ქართულ პოლიტიკაში ყავს ქალები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ქალთა როლი პოლიტიკაში გაიზარდოს.